Ich sag's nicht noch einmal. Los! Reißmuffel. Blatt! Blöd! Dabei! Ah! Oh, Aua, welcher Hurensohn schießt auf mich? Welcher Hurensohn schießt auf mich?